ce n'est pas seulement une base de données, c'est comme la Madeleine de Proust en fait. Moi je vois et je me rappelle. La matière a déjà l'histoire, l'histoire elle est là et moi en fait en quelque sorte j'ai juste à rajouter en fait euh, ma créativité. Stuff uh, were reflecting uh, millions of stories in them. That's uh, uh just uh, for me like a part of, of, a of the owner's life. So I think Uh, this is the makes denim, uh, the whole denim story so successful, and the denim story never dies because of this. It's like to keep the raw denim spirit alive forever.